રહેશે જેમાં એંસી ટકા વધારે ફર્દર્સ ક્વોલિટીનો કપાસ આવવાના કારણે કપાસનું બજાર ઘસાઈ રહ્યું છે બીજી તરફ કપાસની સાયકલ પણ તેજી તરફ વળી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે કારણ કે કપાસિયા વોસ કપાસિયા ખોલ રૂ બજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે સુધારો હતો તે ઉપરાંત વાદા બજારમાં પણ એક સમકારો જોવા મળ્યો હતો પરંતુ તેની બજાર પર કેમ અસર થતી નથી જેનું મુખ્ય કારણ માવઠું ગણી શકાય જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી સોળસો પચાસ એ વનને ફોરજીમાં સોળસો પંચોતેર સુધીનું બજાર જતું હોય છે ગામડે બેઠા પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો ચાલીસના ભાવ ઓફર થતા હોય છે પરંતુ કામકાજો પાંખા છે કારણ કે ખેડૂતો વેચવામાં રસ ધરાવતા નથી ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં પાંત્રીસ હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો બાણુંનો હતો ને એક બ્રોકરે જણાવ્યા મુજબ હવે આવકો ન વધે તો ભાવ સત્તરસો પ્લસ થવાની ધારણા છે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના ભાવ જે વીસ કિલોગ્રામ દીઠ આપેલ છે બોટાદ સુરત પંદરસોથી સોળસો પંચાવન મહુવા એક હજાર પંચોતેરથી સોળસો પચાસ ગોંડલ બારસો અગિયારથી સોળસો એકવીસ જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા ભાવનગર ચૌદસો એકથી સોળસો ને સોળ જામનગર તેરસોથી સોળસો ને પંદર બાબરા ચૌદસો સાઠથી સોળસો ને બાવન જેતપુર તેરસોથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસોથી સોળસો ને સાહીઠ અમરેલી અગિયારસો બેતાલીસથી સોળસો ને ત્રેપન સાવરકુંડલા તેરસો પંચોતેરથી સોળસો ને એક જસદણ પંદરસોથી સોળસો ને ત્રીસ રૂપિયા વાંકાનેર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને સોળ રાજુલા બારસો પચાસથી સોળસો ને અગિયાર તળાજા તેરસો પચીસથી સોળસો ને ત્રેસઠ બગસરા ચૌદસોથી સોળસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા ઉપલેટા ચૌદસોથી સોળસો ને પચીસ માણાવદર ચૌદસોથી સોળસો ને સાઠ વીંસ્યા પંદરસોથી સોળસો ને સત્યાવીસ ભેંસાળ તેરસો દસથી સોળસો ને પચીસ રૂપિયા ધારી પંદરસો પંચાવનથી સોળસો અગિયાર ધ્રોલ તેરસો વીસથી સોળસો એકવીસ પાલીતાણા તેરસો પંચ્યાસીથી સોળસો ને એક સાયલા ચૌદસોથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા હારી તેરસો એંશીથી સોળસો ને એકવીસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને ચાલીસ વિજાપુર પંદરસો સાહીઠથી સોળસો ને ચુમ્માલીસ હેમદનગર પંદરસોથી સોળસો ને બાવન રૂપિયા માણસા એક હજારથી સોળસો ને બત્રીસ કડી પંદરસોથી સોળસો ને એકતાલીસ પાટણ ચૌદસોથી સોળસો ને પંદર થરા પંદરસોથી સોળસો ને એકાણું રૂપિયા ગઢડા પંદરસો દસથી સોળસો વિરમગામ બારસો છત્રીસથી સોળસો જાદર સોળસોથી સોળ